अपनी औकात भूल जाऊं इतना अमीर नहीं हूं मैं और कोई मेरी औकात बताए इतना फकीर भी नहीं हूं दिखावे की शरीफ बनने की आदत नहीं है मेरी शब्द चाहे जैसे भी हो खुले आम बोलता हूँ करता वही हूँ जो मुझे पसंद है माना की उम्र कम है लेकिन हौसला बुलंद है हजार गम भी मेरी फितरत नहीं बदल सकते क्या करूं मुझे आदत है मुस्कुराने की